nyie na yangafi tujipongeze kwa pamoja, taifa letu imepata timu kwenye hatua nusu fainali. Sasa raha ya kujipongeza, raha utamu wa kujipongeza, naelewa bwana, eh? raha na utamu wa kujipongeza, lazima na jirani yako wajue kama wewe una furaha haiwezi kujipongeza hivi hivi, tumejifungia mwenyewe ndani. Lazima nchi ijue na majirani zetu wajue kwamba Yanga tuna furaha ya kwenda semi final. Sasa kwa kuwa wiki hii yote hii ni wiki ya furaha, wiki ya semi finalist, sisi kuzungumza tarehe tano tarehe tano siku ya Ijumaa itakuwa tarehe tano inshallah, tarehe tano mwezi wa tano Young Africans tumeandaa event maalum ya kufurahi. Tarehe tano mwezi wa tano tumeandaa event maalum ya kufurahi. Upande wangu wa kushoto hapa yuko mtaalamu hapa, kwa watu ambao mnajua huyu bwana mnamfahamu vizuri, ndugu yetu Koi, utakuwa mnajua anatokea kwenye tasnia ipi. Sasa tukasema tumefurahi na lazima tukaonyeshe furaha yetu. Kwa hiyo tumeandaa wananchi comedy festival tarehe tano kwa ajili ya kwenda kufurahi. Sasa tunakwenda kufurahia nini? Ni wananchi comedy festival, njooni tuwacheke. Turudi hapo, wananchi comedy festival, njooni tuwacheke wote waliokufa kiume, kilele chao cha kuchekwa ni tarehe tano. Mashujaa wote waliokufa kiume, kiele chao cha kuwacheka tarehe tano, wote Afrika nzima, wote. Ukiona wewe ulikufa kiume, hujaua mwanaume, umekufa kiume, tarehe tano una shughuli ya kuchekwa na Yanga. Tarehe tano una shughuli ya kuchekwa na Yanga. Tumeandaa wananchi comedy festival. Hii ni siku yetu ya mashabiki wanachama wa Yanga wote kukutana mahala maana toka jana tumetumwa message bwana, hakuna hakuna kapati fulani hivi tukafanye. Kaambia tunaandaa event moja maalum, tukutane wote tucheke, tufurahi, lakini tunafurahi na tunawacheka tuna pia waliokufa kiume. Kwa hiyo bwana Koi, nitakukaribisha uh, utupitishe kidogo uh, tarehe tano wa Tanzania hususan mashabiki wa Yanga Africa, mashabiki wenye furaha zaidi, wategemee nini kutoka kwenu? mmejiandaa na nini? Naamini hii ndiyo event ya kwanza kwenye tasnia ya football ambayo imechukua comedians kuja kufanya nao shughuli. Kwa hiyo tunataka waelezee mashabiki wa Young Africans wajue mmeandaa kitu gani na nini tutarajie kutoka kwenu siku ya tarehe tano inshallah. Karibu.